sure to 吧。 ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है ये तेरा है ये लम्हा मैं जी लूं जरा तुझ में खो खोया रहूं मैं मुझ में खोई रहे तो खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी तुझसे

दरवाजा खुला है और खुला रहेगा और प्यार बना है बना रहेगा